I. Uf. It's Adam Smasher. Bodyguard. Wars. Night City Legend. Bleep motherfucking one too. What's the push? We wait. Are they here yet? They approach from the landing pad. Fuck are they talking about? Fuck, who got incoming? uh -uh, No fucking way. I... This isn't happening. Saburo Arasaka? Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün yeni bir Cyberpunk bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorum böyle çok <laughs> ardı ardına Cyberpunk gidiyoruz. Diğer oyunları unutmuş gibi gözüksek de unutmadık. Ee, onlara da devam edeceğim. Yalnız oyun beni kendisine bayağı çekti oynanış ve görsellik bakımından. O yüzden böyle bir e, seriye bağlama durumu oldu Cyberpunk'tan. Ancak e, Vampire Masquerade olsun sonrasında işte Walking Dead olsun, Beyond Two Souls olsun bunlar da gelmeye devam edecek. O yüzden endişelenmeyin. Öyleyse sizleri fazla tutmadan hemen yeni bölümümüze geçelim arkadaşlar. Tamam. Ee, o zaman bir süre burada oturacağız ve takılacağız gibi duruyor. Birkaç saat sonra. Why give it all up? Hmm? Who gave what up? Yorinobu Arasaka. The good life, I mean. Old news, I, I know. Just got to thinking's all. It's like, think. You got everything, right? Eddie's, education. Your pops can snap his fingers and turn half the fucking planet into a nuclear wasteland. But instead, you're like, nah, fuck it. And what do you go do? Start a fucking gang. <laughs> Steal dragons or some shit. You goes from your fam, chip some real skin and play gang leader for a few years. For what? Said it yourself. You can kick the rat out of the corp. But you'll never kick the corp out of the rat. Probably just got bored. All one percenters do, sooner or later. <laughs> Fucking tourist. <laughs> Fucking tourist. tourist. he just walked into the lobby. And we are back in biz. Penthouse security is neutralized. Perfecto. Perfecto. Evet abiler işimize başlıyoruz. Were you on comms that whole time? Three and a half hours. Uh, about that stick up the ass. Mean the one up mine? Uh, slip of the tongue, you know. Öyle bir şeylerden bahsettik. Now's your chance to make up to me. <laughs> okay Yeah. Yalnız Jack abimiz bir yerleri yok edecekmiş gibi gidiyor abi. Beni korkutuyor bu olay. Gel gel gel gel gel gel gel. Ops pardon. Yukarı mı ah, çıkıyoruz ya? There's the awkward silence. You uh, wanna hear a joke? Now? Seriously? Alırlar okay. patlat hadi. So why'd the Rocker Boys output kick him out of the apartment? because he wasn't chipping in. <laughs> Jesus Christ. Abi harbiden kötüydü be. Not bad being heir to the Arasaka Empire. Sure is shit better than being a son of Raoul Wells. Guys, focus. The safe. And make it quick. Why? What's the rush? Aa burası incelediğimiz yer. Tamamdır. Buralarda bir yerde olacaktı. Galiba gösteriyor bize. Bingo! Got something ejected. Come here, V. bağırma, bağırma, bağırma, bağırma. What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Ya neden hep ben bağlanıyorum? Allah kahretmesin yani Bir kere de çekim anlatsın. Give me two. Yükleniyor. Aa, çok korkuyorum. Ay. We got winged visitors. Bug. Uh, don't know who, but staff's a buzz. All 200 on their feet Ay. can't keep still. Can't say I like this. Benim de gitmedi, benim de gitmedi. Yüzde otuz beş değmedi bu işe. Shit, Yorinobu's penthouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Preem. Let me look to this, huh? Relic intact? Bioshard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good, let's go. Ay üstte falan mı çıksın? Where? That pillar, try that. You fucking kidding? No, inside it now. Ay ben yukarıya da bu arada saklanırdım. I fucking know our problem's still there. Let me think for a sec, okay? I. uh. I thought Adam Smasher. Bodyguard. horse, Night City legend. Bleep motherfucking one too. What's the push? We wait. Are they here yet? They approach from the landing pad. Fuck are they talking about? Fuck, who got incoming? Nuh-uh, no fucking way. I... This isn't happening. Saburo Arasaka. The Emperor. Ayda. Another legend. Shush. That this could be soundproof. Ay ekleyebilir miyiz mi abi? <laughs> veya bunu veya davalı hiç şey yapamıyoruz veya seni. Okey. O Japonca. 外してくれ荒坂様まだボディチェックが終わっていません私の息子だ例のものを回収しましょうか私がやる私がやる言ってくれ <sighs> フィルスニフタスアウト did it. Yok gayet Abi bu arada ayağın takılsa şu camdan şeye dışarı çıkacağız ha. Saburo Arasaka. Saburo Arasaka. 私が気づかないとでも思ったのか Ay oğluyla そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう oğluyla takışıyorlar. Antanın 問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。頼信。頼信。どうしてここへ直々に俺に屈辱を合わせ、立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。は自分の言葉じゃ何も言えないのか Abi gelme buraya. Gelme. 自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡す。野蛮人。たちの俺たちの未来。俺たち。ビあんたの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。はい。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。わだるさは時々。ついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまで。アイドルジャック。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 愛だ。その不甲斐ない姿を目の当たりにして、心を痛めずに済んだのだからな。やしだだまくれば。おしこれで、もう誰のことも許す必要はない。ラン、ミダレッおい、俺だやば。俺だやば。 <laughs> Imagina! Lan. Saburo Arasaka has been murdered. Code Red initiated. Attention. Code Red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Lan. Lan. doku Doku. Böyle yalan görmedim ben ha. Adam bakmasını da engelliyor. 単純な質問だ答えろ荒坂家の家長を守ることです今後はもっとしっかり責任を果たすよう望んでいるぞ Ay entrikalara bak. Ay bak sen şurada adamın kafasındaki izi yara izidir, boğulmasıdır. Göreceğin anlayacaksın. Öf. Ay. Sıçtık. Çekil. <laughs> ne yapacağız oğlum? What the fuck just happened in there? Yorinobu. Just off Saburo. Ay. What? His own fucking pops. Know what this means? Security's gonna swarm the place any second. Oh my god, we're so fucked. siktir siktir siktir. Kaç kaç kaç kaç kaç. Bizi buradan Bug, Need you get us out of here now. Give me a sec. We don't have a sec. Fuck. Ay. Okay, got something. Window, ne buldun? Now. Pencere mi? Releasing the lock. Should see a ladder. Ladder. Oh fuck. Oh no no no no not now. I've been made. ¡Bug! ¡Pinche Dios santo Ay. bendito! Just lost T! ¡Fuck! Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Ay fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck. İkonik geliştirme. Ay. İlerle. That trauma? If they're here for Saburo, they're a little late. Just hope they didn't see us. Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü. Security protokolü yanlarına geçen Ay. Sıçtık. Ağzım. Sıçma görmedim. Oy. Ay. Oh shit! close one. The relic. Madres. Ah. Oh, this ain't good. Jackie, you're bleeding. Worry about me later. Get the relic. Saçmalama lan. Pressurized. Biochip integrity at 94%. Fucking dropping. Carajo. I. Eh? Parker! Call her! And tell her we fried the case? Just do it. Ay Evelyn Parker'ın resmine kadar korkutucuydu. Jackie's all over the feeds. What the fuck's going on there? Got a problem. Cryo case is damaged. Biochip's integrity at... Jackie? 86%? 86% and dropping. Shit. Okay, listen to me. There's only one thing you can do. Nedro. You've got to slot the relic into your neural port. V, you the there? hell are you talking about? The relic can't be isolated. It has to be nested in a safe environment. Ay tamam, yapıyorum. Someone's gotta do it. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ee? Eh? Jackie, you okay? No, no. I guess. Don't feel any different. Once you're back, we'll take out the relic and run a full brain scan and sweep. But you two need to get the fuck out of there first. We're working Haklısın. on it. Haklısın. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Dell, we'll be there in a couple. Be ready. Got it? Certainly, Mr. Wells. Better be fucking certain. We gotta somehow reach the lobby. Only chance to hit the garage. Now we best be quick. I. Ay, abi. What I see. Great. Please get out of here. Code Red has been initiated throughout Securing the floor. Clear. Please remain in your room. Understood. Over. Ee, bu arada bir silah almıştık arkadaşlar. O silah şu anda hemen inventory'e koyuyorum. combat bot, Flathead Monk. Drones have encountered hazards on the penthouse level and opened fire. Yorinobu Arasaka has been evacuated from the premises. I repeat, Yorinobu Arasaka has been evacuated. Hell's going on there? Doesn't sound good. Bir C, Anyone else catch that? B. All units report. Over. They spotted us. Geber. Bana vuran ne? Shoot, shoot. BD 1C. Bir saniye. Abiler burası önemli. BD'den ee, ya BD ya E9 başlayacağız. E9 başlayabiliyoruz. E9'dan başlayıp Ay ne saçma bir başlangıç şeysi. Buradan başlayıp nereye gidebilirsin ki? E9'dan BD'ye diyor. Aa, gidebileceğimiz bir BD yok. Aa bunu anlamadım bu arada. ve tamamdır. ¡Chingada madre! He has combat implants! Hemen gireceğiz abi buradan. Kill or be killed. Şimdi inventory ee, bap bap bap bap bap şu bizim için güzel olabilir. Tamamdır. Abi gel. Enemy contact. I'm engaging. Come on, motherfucker. Let's dance. ok ok ok tarafından vurdum adama. Aa nerede? Tamamdır. Gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hepinizin canını okuyacağım. Aa bak bak bak baga gel. Aa değişik bir baga geldik. Ancak işimize yarayan bir bug oldu bu. Hey, got a shard security clearance. <laughs> Abi bak işimize yaradı. kodu şirketin. Harbiden öyle ha. Kendini yorma. Ya şu adam da dibimizde baga girdi sahnenin içine diye. Why? Because you fucking say so? Don't take this out on me. Abi ya neyse şöyle durayım da ciddiye alamıyorum abimizi. Hadi asansör, hadi asansör. 哎。 patla. bunu yapabilir miyiz? 55 55 55 BD 55'ten BD'ye gitmemiz lazım. 55'ten BD'ye gidebileceğimiz neresi var? Her yer var. 55 BD I'm empty. Need to reload. Kendi adına konuş. Bir ölüyor. Bir ölüyor. Aa canı da gitmiyor şuna bak. BD BD. fazlasıyla sıçtı. Ay bitirdik. Bitirdik bitirdik bitirdik bitirdik. Nerede Jackie abimiz? Gel gel gel gel gel gel gel gel gel. Hadi abi. Hadi abi. Hadi hadi hadi hadi. Ölme ölme. Elevator. Alvi. Move. Hadi hadi hadi. Üstte değil altta evet evet evet evet evet. evet. burada değiliz burada değiliz. He's a fucking psycho. Where'd that go? Good question. No idea. Ay buna da sızamayız ki herhalde. I advise that you waste no time in entering the vehicle. day. Yardımcı olmuyorsun Jake. Ay Evet. Hadi çık abi. Shoot. Ay, e. Ee? Nerede o? Ölmüş. Harika. Delamain got it! Welcome back. Delamain, you need your problems We'll have problems if we don't fucking drive! Not bad. Lan kırdı geçti. How's our ride looking? Tip top. Though alas, we are being pursued. Sweet fucking Lan Please remain calm. Lan. aktifleştir, aktifleştir, aktifleştir combat modu. Ay. Oğlum ışık hızına çıkıyormuş gibi olduk. Hadi hadi hadi hadi hadi. hadi. Phew. Çatışma modu güzelmiş şey abi arabanın. We did it, Jackie. We fucking made it. I guess we did. My medical diagnostics indicate that Mr. Wells's condition is critical. Take us to a Ripper dock now. Landır. But that will not be possible. Nasıl mümkün değil? Our itinerary has been prearranged and paid for in advance. I am not at liberty to... Ayda. Fuck your liberty! Do what I say! It's okay, V. Oh, <sighs> hold out. I suggest you try to keep Mr. Wells conscious. It's gonna be alright, huh? You'll see Misty, your mom, everyone you love. Abi. Jackie, don't close your eyes. <sighs> Misty, I know. You always knew. Ay. Abi yapma ya. Dayan. Biochip. Hold on to it. For me. Abi ya yapma. Yapma be. Öldü mü? Aga cidden mi ya? Yapma be. Mr. Wells has passed. Where shall I take his remains? What? The Excelsior package provides for the disposal of passenger remains free of charge. I merely require a destination. Victor Vector'a götür ve ailesinin yanına. I want to be with his family. Mr. Wells's closest blood relative is Guadalupe Alejandra Wells, proprietress of the El Coyote Coho Bar. I will make sure to deliver him safely. Mr. Deshawn awaits you in room number 204. Aga be. See you in the major leagues, Jack. Yapma be Jack. Acaba kurtarabildiğimiz bir hikayeyle Aliş var mı merak ediyorum. Yoksa oyun mu dayatıyor bunu? Evet arkadaşlar bir bölümü daha beraber bitirmiş bulunuyoruz. Biraz yarıda kesmişim gibi oluyor ancak 40 dakikadan fazla oldu ve <laughs> burada bitirmek bana doğru geldi o yüzden. Gerçekten sıkı bir kaçış oldu. Ancak tabi Jackie'nin ölümü üzücü ve biraz ağır oldu. Bakalım oyun bize daha neler gösterecek ve nasıl bir ilerleme görmüş olacağız. Merak ediyorum açıkçası arkadaşlar. Öyleyse takip ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.